Sgwennes i yma o hyd union 40 mlynedd yn ôl, mae'n anodd credu, 1983. Ac oedd hynny'n gyfnod anodd i Gymru. Yn y cyfnod yna, mae pobl sy'n sgwennu caneuon yn teimlo weithiau reit, yn job ni ydi codi calon. O'n i'n gwybod bod y gan wedi dechrau cael ei mabwysiadu gan rai o chwaraewyr Cymru yn y tîm pel droed. O'n i'n clywed yw'r stori fan hyn a fan draw bod rhai o'r chwaraewyr yn gwrando arni cyn gêm. nhw'n ddod yn ôl pan o'n i yn chwarae yn erbyn Moldova, oedd doi o'n rhan tîd yn mynd draw. A dyma Caio'n ffonio fi ac yn gweud, ei, credu di bo hyn. Dyn ni mewn clwb nawr yn Moldova, a, ac mae'r tîm newydd o mewn, a mae rhywun wedi rhoi yma o hyd ar y, ar y speakers. Mae'r tîm yn canu nerth, nerth i pennau. A ni'n mynd o, rhaid, mae Aaron Ramsey'n sefyll wrth yn ochr i wedi dde, ac mae'n mae canu bob gair. <laughs> a dyna pryd sylweddoles i, mae'r ma, gan yma e, wedi cydio uh, e, yn y byd pel-droed. A wedyn pan, pan ffonodd i Angwyn Hughes cyn gêm Austria, dweud, fysa ti ffansi canu o flaen y gêm. A wnaethon nhw siŵr bod yr amgylchiadau yn berffaith, a bwron iddi a mi ddoth y e wal goch y mewn a dyna un o eiliadau mawr y mywyd i. Dwi'n falch mod i wedi cael yn enwebu achos mae'n gydnabyddiaeth. Pwy bynnag sy'n gyfrifol yn teimlo mod i wedi gwneud rhywbeth y maes diwylliant y Cymru ac y maes y Gymraeg yn arbennig sydd wedi dod a, ar genedl at ei gilydd. Wy'n falch iawn o'r ran